組猫の鈴さんですお願いしますキュアプダイヤミラクルマジカルジュエリーデ

こんにちは私の名前は朝日奈未来私は伊佐由恵子よろしくね実は私たち伝説の魔法使いプリキュアに変身しちゃったのちょっと未来そのことは秘密マグルの正体 な友達よよろしく今日はみんなに私たちのこともっと知ってもらいたいなそうねせっかくこうして出会えたんだものみんなと心を通じ 主にアニソンとかダンスとかで、えー、コスプレで活動してます、えー、猫の鈴と申します今日はですねあの私たちの大好きなブリキュアをですね、えーと、皆さんに、えーと、とポカポカした気持ちをお届けしたくて今日は、えー、参りましたどうも本当にありがとうございました はい、会長お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、えー、一瞬ね、ここがショッピングモールなんじゃないかと思うぐらい、あのね、あのよくね、ショッピングモールとかであるよりも 僕は正直あのオシャの日を見てる方がいいかなというふうに感じられるぐらいあの世界観もあの素敵であの作品が好きなんだなというのはすごくそうですね。本当に私自身がプリキュアのショーをあの一人でも見に行っちゃうぐらい好きなので、子供に混じってで <laughs> その時のあのすごいポコポコした気持ちをいつもあの本物のショーからもらうので、そのポコポコした気持ちをちょっとでもあの表現できたらいいなと思いました。いやもう十分にありがとうございます。 で、あの、質問させてもらいたいんですけれども、はい、えっ、と、衣装は手作りですか。これですね、あのですね、一部、えっ、ー、と、そうですね、記念品だったりするところもあるんですけれども。えっ、ー、と、もう、あの、頭はもうすべて、あの、手作りで、というか、もう本当に頑張りましたので。 <laughs> ね、特に、あの、この紫のマジカルちゃんを見ていただきたいなと。 持 <laughs> ってありがとうありがとうのやつってウィッグから作ってますそれウィッグですいウィッグではい素晴らしいですねありがとうございます頑張って作りましたいやもうそれだけねクオリティが高いものだからこそねあのそういうあのキャラクター賞にも負けないあの迫力が生まれたのかなと思いますので、いや素晴らしいなと思ってます。で今回あのまあ皆さんにもお聞きしてるんですけれども、なぜこのトーナメントに 指導されるきっかけというかそうですねもともとね、よく、はい、2人で、まあ、ライブハウスとかもなんですけれども、コスプレのイベントの方にも参加してさせていただいてまして、はい、それで、こういう大会があったらいつも出たいねっていうことで、ちょこちょこ。そうですね、せっかく見ていただきたい作品ができたので、あのこれも披露しようと、やるからにももう歌いながら、品に踊るぞということで、歌 <laughs> も踊りも100%目指しました。はい おっと <laughs> 来たなとなんか持ってますね、ん、なんかでも私的にはもう本当にこの、ね、楽しいもう始まる作品にしたいということで、逆にモチベーション上がりましたありがとうございます私からは以上ですありがとうございます